दादू आप पानी पानी जो है इसमें नीचे काटा करेंगे हाँ नीचे से करेगा कर देगा तो आज पूरी पूरी उड़ा मोटा तो पहले भी इतना ही था इससे ज़्यादा था वायर डले हुए जब देखकर स्नान करें चेहरे पानी में नहीं जाए चाहे वो फिसलन वाली जगह से दूर रहे स्नान करते समय सावधानी पूर्वक स्नान करें जो निर्धारित घाट बने हुए हैं उन घाटों पर स्नान क्या अलर्टनेस जारी किया गया तो गेट खोल दिए गए हैं और इसमें जो है जो निचले ओमकारेश्वर में जो निचले घाट है उसमें खाली करा लिए गए हैं और उसमें हम लोग का पूरा टीम अलर्ट है पूरा प्रशासन अलर्ट है पुनासा तहसील में जो है 19 अभी जो सूचना है वो 24 गांव जो है प्रभावित हैं अंशतः या पूर्णतः प्रभावित हैं जिसमें जो है सतत हम लोग का प्रशासनिक अमला जो है निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं अब उसमें संख्या तो नियत बहुत सारे विभिन्न स्तरों पर अधिकारी लगाए हैं बट हमारे एसडीएम हैं तहसीलदार सी ओ जनपद हैं वेटनरी की टीम है ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव हैं और इंजीनियर्स हैं और पूरी एन की टीम लगी हुई है नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय की टीम लगी हुई है तो अर्बन रूरल दोनों अच्छा, जगह पे जो है अपनी अपनी टीम जो है काम कर रहा है अभी तो वहाँ बोट्स हैं वहाँ पर लोगों को खाली कराए लोगों को अलर्ट जारी किया है कि वो ऊँचे स्थान पर जाएँ लोग जो है पहले से जो है कोई भी बीमारी जो है अपने आप में उसका जानकारी ही सबसे बड़ी क्योर होता है तो इसलिए जो है सबसे पहले हम लोगों ने जानकारी पहुंचाई है क्योंकि निर्धारित समय अवधि में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है तो हम लोगों ने सतर्कता रखते हुए पब्लिक तक मैसेज पहुँचाया उनको ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जा रहे हैं कोई ऐसी जो है हम लोग पूर्णतः सतत सावधानी प्रशासन रखा हुआ है बिल्कुल आप वीडियोस देख सकते हैं एसडीएम और सीएमओ तहसीलदार नायब तहसीलदार और पूरी टीम जो है लगत सतत जो है निगरानी कर रही है पूरे घाट खाली कराए गए हैं और आम जन को सूचना